ያገኘኝና ገኘ የጠራኝን ተከተል እርሱ ከማዶ ሲጣራ እኔ ያልቀርበው ስል ስፈር ወንዙን ተሻግሮ መጣና በፍቅር አስያዘኝ በገን በፍቅር አስያዘኝ በገን ለስም የነበር ምኖረው ለካ የኔ ስም ከላይ ለካ የኔ ስም ከሱ ስሜ በከንቱ ሐሜት ቢጠራ ከሰማይ ያለኝ ሌላ ከሰማይ ያለኝ ሌላ የልጅነት ግን ከሰጠው ከዚህ በላይ ስም ምን ከዚህ በላይ ስም ምን አለ? ያገኘኝን አገኘሁ፣ የጠራኝን ተከተልኩ። እርሱ ከማዶ ሲጣራ እኔ ያልቀርበው ስል ስፈራ ወንዙን ተሻግሮ መጣና በፍቅር አስያዘኝ በገን ሳኦል ቢነሳም ከማምለጫ ለት ደበቀኝ በማምለጫለት ደበቀ ጠላት ቢፎክር ከማዶ ጭብጥ አይሞላም እንኳን ጭብጥ አይሞላም እንኳን ነጁ ስለበዛ እንጂ ኃይለኛ የለም በፊቱ ኃይለኛ የለም በፊቱ ያገኘኝን አገኘሁ የጠራኝን ተከተልኩ እርሱ ከማዶ ሲጣራ እኔ ያልቀርበው ስል ስፈር ወንዙን ተሻግሮ መጣና በፍቅር አስያዘኝ በገና በፍቅር አስያዘኝ በገና አይኔ እያነባ በፍቅሩ እዘምራለሁ ለክብሩ እዘምራለሁ ለክብሩ የእንባዬን ጋር ወዝውዞ ያስለቅሰኛል አብዝዙ ያስለቅሰኛል አብዝዙ እንዴናው ፈቅሮ የጌታ በፍቅር ማስለቀስ በደስታው በፍቅር ማስለቀስ በደስታው ለካ ለዚህ ነው የጠራ በገነት መንደር ሊያኖር በሰላም መንደር ሊያኖር ከማንባት በቀር በፍቅሩ መግለጫ የለኝ ለክብሩ መግለጫ የለኝ ለክብሩ አዋጅ ምንድን ያስጮኸዋል? ለካ እንዴም ያስጮኸው ውስጡ ድንጋይ ሞልቷል። ለካ እንዴም ያስጮኸው ውስጡ ድንጋይ ሞልቷል። ማን ያንከባለው ያን ሁሉ ድንጋይ ማን ያንከባልልን ያን ትክል ድንጋይ መጮሆን አቁሞ እንዲወርድ ያማይ መጮሆን አቁሞ እንዲወርድ ያማይ እጀታው ጠንካራ ጠባዎይ መዶሻ እጀታ ጠንካራ ጠፋኦይ መዶሻያ ማይጠቅመውን ድንጋይ ፈላልጦ ማስነሻያ ማይጠቅመውን ድንጋይ ፈላልጦ ማስነሻ ለዳኛም ዳኛለው ላንበሳም ተኩላ ለዳኛም ዳኛለው ላንበሳም ተኩላ ነምሮን አሯሩጦ ቀምቶሎ ሚበላ ነምሮን አሯሩጦ ቀምቶሎ ሚበላ ሆዴን ቆርጠኛል መሽቶ እስኪነጋ ወዴኔ ቆርጠኛል መሽቶ እስኪነጋ ፈዋሽ ካገኘውኝ እከፍላለሁ ዋጋ ፈዋሽ ካገኘውኝ እከፍላለሁ ዋጋ እኔ ብቻ መስሎኝ የሆድ መምተኛ እኔ ብቻ መስሎኝ የሆድ ህመምተኛ ለካ ብዙ ሰው ነው በቁርጠት የተኛ ለካ ብዙ ሰው ነው በቁርጠት የተኛ ወዳችን ጨብጠን ይሄው ሁል ያለነ ወዳችን ጨብጠን ይሄው ሁል ያለነ መዳኛማ ቢኖር ስንቱ ሰው በዳነ መዳኛማ ቢኖር ስንቱ ሰው በዳነ ወዶኔ ያመመው ደግሞ ሌላ ጣጣ ሆዱን ያመመው ደግሞ ሌላ ጣጣ በእንቅርቶ ላይ እበጥ ጅሮ ደግፍ ወጣ በእንቅርቶ ላይ እበጥ ጅሮ ደግፍ ወጣ እዚያ ላይ ያላችሁ ትላልቅ ወንበሮች ከዚያች ቤት ያላችን ትላልቅ ወንበሮች ይብቃችው ተነሱ ቤቴን እንዳመቻች ይብቃችው ተነሱ ቤቴን እንዳመቻች ለባርጮም የወቾ ቦታውን ልቀቁ ለታናናሾቹ ቦታውን ልቀቁ። አትወረወሩም በዕድሜያችሁ መርቁ አትወረወሩም በዕድሜያችሁ መርቁ። ልጅ ያቦካው ለራት ብላችሁ ከሆነ ልጃሞ ካውለራት ብላችሁ ከሆነ ከናንተስ ሆድ እንጂ ራስ መቻየነ ከናንተስ ከርስ እንጂ ራስ መቻየነ ለውጥ ሚመጣ መስሎን ብዙ ጠበቅናች ለውጥ ሚመጣ መስሎን ብዙ ጠበቅናች የመብል ልምድ እንጂ የሥራ የላች የመብል ልምድ እንጂ የሥራ የላችው ሲፈጭ ሲቦካ እንጂ መቻየን ሲተካ ሲፈጭ ሲቦካ እንጂ መቻየን ሲተካ ከዚያች ማዶ መንደር ሞትም የለለካ ከዚያች ማዶ መንደር ሞትም የለለካ መጥረጊያ ማምጦልኝ ቆሻሻው ላውጣው መጥረጊያ ማምጦልኝ ቆሻሻው ላውጣው በወንበሮቹ ስር ለተሰገሰገው በወንበሮቹ ስር ለተሰገሰገው ድምፅና ቁንጫ ባዶ ቤት ይወዳል። ድምፅና ቁንጫ ባዶ ቤት ይወዳል። ያ ትልቅ ወንበርም በትኋን ተወሯል። ያ ትልቅ ወንበርም በትኋን ተወሯል። የቆሻሻው መድፊያ ገደል ቆፍሩና የቆሻሻው መድፊያ ገደል ቆፍሩና የጽዳት ቀን ይሁን እንድናገኝ ጤና የጽዳት ቀን ይሁን እንድናገኝ ጤና ማን ነበረ መልካም እንደዚያች ቤት ቆንጆ? ማን ነበረ መልካም እንደኛ ቤት ቆንጆ? አፈርሳ አደረ አደረጓት ጎጆ ለራስ ለራስ ሲሉ አደረጓት ጎጆ ባለቤቷ ሰርቷት ለጠንካራ እጆቹ ባለቤቷ ሰርቷት ለጠንካራ እጆቹ በላተኛ ሆኖ ተቀጣሪዎቹ በላተኛ ሆኑ ተቀጣሪዎቹ መማሯ አልጠቀመን በማይረግ መብለጦ መማሯ አልጠቀመን በዲግሪ መብለጦ ባለጆቹ ሳሉ ወንበር የጨበጦ ባለጆቹ ሳሉ ሰላምታ የሰጦ በክብር እንዳይኖሩ የማህሌቱን ጀግና በክብር እንዳይኖሩ የማህሌቱን ጀግና አቋቋም ተምረው ሂሳብ ሹም ሆኑና ቁም ጽፋት አረጉት በጸናጽል ቃና መረግዳ አደረጉት ተጸናጽል ቃና አይዞሽ ያትከፌ እያሳደግሽኝ ቤቴ አይዞሽ ያትከፌ እያሳደግሽኝ ቤቴ እፎይታሽን ሳላይ አይቀድመኝም ሞቴ እፎይታሽን ሳላይ አይቀድመኝም ሞቴ አይቀድመኝ ሞቴ አይቀድመኝ ሞቴ እኔም ላንቺ ላልሆን አንቺም ላታዋጪ ከፊቱ መቆሙን በምን ላታስቀሪ እውነቱን ደብቀሽ በሐሰት መራሽኝ በሐሰት መራሽ ንስሐ እንኳን ባስብ ነገዛ ያስራል የዳር ቀጠሮ በልቤ የዘራሽ ለተረኛው ስጭኝ እስኪ ዛሬ ሲብቃሽ እስኪ ዛሬ ሲብቃሽ ፀሐይ ከእኛ ስትሄድ የጨለመ መስሎ የማይጨልምበት በብርሃኑ እያየ ምድር አንቺና እኔ ስንቱን ስራ ሰራን ስንቱን ስራ ሰራን ዓለም አንቺና እኔ ስንቱን ስራ ሰራን ስንቱን ስራ ሰራን ላንቺ ጌታ እያለሽ አንቺን ጌታ ሆነው የፀሐይን መጥለቅ ጨለማን ተጠቅመሽ ሳትፈጥሬኝ ገዛሽኝ ለራሴ ተፈጥረሽ ለራሴ ተፈጥሮሽ ልቤ ተሰብሮልኝ ጥዋት ተሰብኪ በተመስጦ አግኝቼ የቃሉን ቡራኬ ቃል ኪዳን አፍርሼ ከጌታ አምላኬ ማታ ላይ ተገኘሁ ላንቺ ተንበርክኬ ላንቺ ተንበርክኬ ሰውላ ያድርብሽ ቢያመሻሽብሽ ከመቆያ በቀር መኖሪያ አይደለሽ ማታለል ይብቃሽ። እረተ ተይ አልቻለም። ምነው መነረትሽ በሸክም ላይ ሸክም በሸክም ላይ ሸክም ልረግጥሽ ነበረ የተፈጠርሽልኝ ልገዛሽ ነበረ የተፈጠርሽልኝ ፍሬ አልባ ሆንኩና ክብደት ሲታጣብኝ የኃጢአት ወጀብ ገብቶ በድንገት ሲጥለኝ አንቺ ግን ጀግናነሽ ገልብጠሽ ገዛሽኝ ገልብጠሽ ረገችኝ አንቺ ላልሆን አንቺም ላታዋጪ ከፊቱ መቆሙን በምን ላታስቀሪ እውነቱን ደብቀሽ በሐሰት መራሽኝ በሐሰት መራሽ ንስሐ እንኳን ባስብ ነገ ዛሬ እያስባው የኢዳር ቀጠሮ በልቤ የዘራሽ ለተረኛው ስጭኝ እስኪ ዛሬ ሲብቃሽ እስኪ ዛሬ ሲብቃው ፀሐይ ከኛ ስትሄድ የጨለመ መስሎ የማይጨልምበት በብርሃኑ እያየ ምድር አንቺና እኔ ስንቱን ስራ ሰራን፣ ስንቱን ስራ ሰራን። ዓለም አንቺና እኔ ስንቱን ስራ ሰራን፣ ስንቱን ስራ ሰራን። ለአንቺ ጌታ እያለሽ አንቺን ጌታ ሆነው የፀሐይን መጥለቅ ጨለማን ተጠቅመሽ ሳትፈጥሬኝ ገዛሽኝ ለራሴ ተፈጥረሽ ለራሴ ተፈጥሮሽ ልቤ ተሰብሮልኝ ጥዋት ተሰብኬ በተመስጦ አግኝቼ የቃሉን ቡራኬ ቃል ኪዳን አፍርሼ ከጌታ አምላኬ ማታ ላይ ተገኘሁ ላንቺ ተንበርክኬ ላንቺ ተንበርክኬ ሰው ላይ አድርብሽ ቢያመሻሽብሽ ከመቆያ በቀር መኖሪያ አይደለሽ ማታለል ይብቃሽ። ረተ ተይ ምናው ምነው መነረትሽ በሸክም ላይ ሸክም በሸክም ላይ ሸክም ልረግጥሽ ነበረ የተፈጠርሽልኝ ልገዛሽ ነበረ የተፈጠርሽልኝ ፍሬ አልባ ሆንኩና ክብደት ሲታጣብኝ የኃጢአት ወጀብ ገብቶ በድንገት ሲጥለኝ አንቺ ግን ጀግናነሽ ገልብጠሽ ገዛሽኝ ገልብጠሽ ረገጥሽኝ ውስጥ ጥሎ ገባ ሁሉ ውስጥ ጥሎ ገባ ሁሉ ውስጥ ጥሎ ገባ ወልደ አሳድገ በቋንቋ አስተምረ በዜማ ከተማ በዳቦ ልጆችህን ቀማ ልጆችህን ቀማ ልጆችህን ቀማ እኔም እንዳልመጣ ልጅ እንዳታደርገኝ ልጅ እንዳታደርገኝ ካዛ ጀቷን ብና ጥሬው አልደረሰ ጥሬው አልተሰማ ጥሬው አልተሰማ ክሰ ሰዋ ለለ ሳን በዳኛ መርካቶን በዳኛ ሐቀኛ መች አለ ሁሉም ሰው ቀማኛ ሁሉም ሰው ቀማኛ ሁሉም ሰው ቀማኛ በልዝም ምንላለን ብዙ ሰዋን እንካ ብዙ ሰዋን እንካ ወዳጅህ ነው ያለው ጠላትህ ነው ለካ ጠላትህ ነው ለካ ጠላትህ ነው ለካ ወገብህን ስዳስስ ትጥቅህን ላየው ዝናህን ላየው ለካ ካንገት ነው መሳሪያ ያለው መሳሪያ ያለው መጣያ ያለው ከራስህ ላይ ያለው ለሰው የቀለለው ለአይን የቀለለው ለሁሉም አይታይ እሱም መርፌ አለው እሱ መርፌ እሱም መርፌው አለው እንዴ አድርግ ብዬ እኔ ምክር አልሰጥ እኔ ምክር አልሰጥ መቼ ትፈራና ካንበሳ ጋር አድገ ካንበሳ ጋር ካንበሳ ጋር አድገ ስምህን ሲያወጡ ራእይ ታይቷቸው ራእይ ታይቷቸው እንዴ ሲሉ ጻፉ ዋልድባ ብለው ዋልድባ ባብለው ዋድባ ብለው የተዳፈነ እሳት በደንብ እያያችሁ በደንብ እያያችሁ እንዳትቃጠሎ የጠፋ መስሏችሁ የጠፋ መስሏችሁ የጠፋ እንደ ማይሆን ሲያውቀው ሲያየው ጉልበቱን ሲያየው ጉልበቱን ፈርዶበት የለም ሆይ ካሳም ራሱን ካሳም ራሱን ቴዲም ራሱን አሳይ በዳም ለካ ያሰው ሙስተከለ ያሰው ሙስተከለ ያንን ይህንም ጥሬ እንጂ አይወድ የበሰለ አይወድ የበሰለ አይወድ የበሰለ ጥበቃ ሳላየ የተጠናከረ የተጠናከረ ጠባቂው በምን ዝንጀሮ አባረረ ዝንጀሮ አባረረ አውሬ ያባረረ ውሻ በቀደደው ጅቦ እንዳይገባ እንጂ ጅቦ እንዳይገባ እንጂ ውሻውስ የኛው ነው ብዙ ቃማ ይፈጅ ብዙ ቃማ ይፈጅ ብዙ ቃማ ይፈጅ ደህና ወንስዋዬ ደህና ሁን አሰቦት ደህና ሁን ዝቋላ መምጣት የማይቀር ነው የኋላ የኋላ የኋላ የኋላ የኋላ የኋላ ሐይቅ ደና ሰንብ ደህና ሁን ገዳም፣ ደህና ሁን ዋልደባ፣ ሁሉንም ጨርሼ ወደ አንተ እስክገባ ወደ አንተ እስክገባ ወደ አንተ እስክገባ አቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በቡራኬ አስጀምረህ በመልካም ስላስፈጸምከን ምስጋና ላንተ ይሁን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በቡራኬ አስጀምረህ በበረከትህ እንድታስፈጽመን እንለምንሃለን። አንተ ያልከው ይሁን ብዬ ሁሉ ትቸዋለሁ። ቀረኝ የምለው ቢኖረኝ አምላኪ ከአንተ ግን አይበልጥ ቸሩይ ከአንተ ግን አይበልጥ አንተ ያልከውን አይቀር ይሁን ያልከው ሊሆን መጠበቅ ሲገባኝ ሕግና ፈቃድን ታዲያ ለምን ይሆን ያስጨነቀኝ ታዲያ ለምን ይሆን ያስጨነቀኝ ከእንግዲህ በኋላ እኔ አልጨነቅም ለበጎ ነውና ቢሆንም ባይሆንም እጠነክራለሁ አንተ ለለውኑ እጠነክራለሁ አንተ ለለውኑ አንተ ያልከው የፈቀድከው ይሁን ብዬ ሁሉን ትቼዋለሁ። ቀረኝ የምለው ቢኖረኝ አባት ሆይ ከአንተ ግን አይበልጥም። ልዑል ሆይ ከአንተ ግና አይበልጥ አድርጌው ቆየሁኝ እኔነት የለኔ ፍጹም ሞኝነት ነው ያሳለፍኩት ወኔ ዛሬ ግን ለቀቅሁኝ ማየት ችሏል አይኔ ዛሬ ግን ለቀቅሁኝ ማየት ችሏል አይኔ የማታንቀላፋው እረኛ እያለ ላልጠብቅ ራሴን ወጣው ከመዳፍ መግቦት ግብር ነው ስራ እንደ ልማድ መግቦት ግብር ነው ስራ እንደ ልማድ ሁሉንም አይቼ እንደማይሆንልኝ የፈጠርከውን እንድትረከበኝ አንተ ያልከው ይሁን ብዬ ተማረኩ። የፈቀድከው ይሁን ብዬ ተማረኩ። የፈቀድከው ይሁን ከእንግዲህ በኋላ እኔነት የናኔ የለን ሌላ መላ እንዳንተ ቸር አባት አናገኝም ሌላ እንዳንተ ቸር ንጉሥ አናገኝም። አንተ ያልከው ይሁን ብዬ ሁሉን ትቼዋለሁ። ቀረኝ የምለው ቢኖረኝ አምላኬ ከአንተ ግን አይበልጥ አንተ ባትቸኩልም መቼም አትዘገይም። የሮጠ እንኳን ቢኖር ጭራሽ አይቀድምህም። ባንተ ዘንድ ክንውን ምክንያት አለው ሁሉ ባንተ ዘንድ ሁናቴ ምክንያት አለው ሁሉ በእርምጃህ ምራኝ ቀድሜ እንድገኝ በትዕግሥት ያዘኝ ችኮላ እንዳይጥለኝ ደካማ ነኝና ፈቃድ ክንገር ደካማ ነኝና ፈቃድ ክንገር እሳትና ፍትፍት በማይለየው እጄ ስጎር ስኖር ያለው እሳትን ወድጄ ማስተዋል ልማር አጥፋ ከደጄ ማስተዋል ላግኝ አትሄድ ከደጄ እጄ ብቻ አይደለም አይኔም ብዙ ስቷል፣ የሚያየውን ሁሉ እንደ ራሱ ቆጥሯል። የማየውም አይኔም ለካ ያንተ ኑሯል፣ የማየውም አይኔም ለካ ያንተ ኑሯል። አንተ ያልከውን የፈቀድከውን ብዬ ሁሉ ትቸዋል ቀረኝ የምለው ቢኖረኝ አምላኬ ካንተ ግን አይበልጥም ንጉሴ ካንተ ግን አይበልጥም። አንድ ቀን አልመሸ አንድ ቀን አልነጋ በኔ ፍልስፍና ብዙ ዘመን ለኔ ከስሮብኛልና እባክን ሳይመሽ ስራኝ እንደገና እባክን ሳይመሽ ስራኝ እንደገና ጩኸት ባይሰማ ፍርድ እንኳን ቢጓደል በአንዳች ሳልመካ ወገን አለኝ ሳልል ወደ አንተ ነው ክሴ ለሆነብኝ በደል ወደ አንተ ነው ክሴ ለሆነብኝ በደል በቀልም ያንተው ነው ፍርድና ኩነኔ በፊት ወድቅ ነው ያ ሁሉ ዘመኔ በሐቅም ካልኖርኩኝ ሐቅም የለኝም እኔ በኃይል ካልኖርኩኝ ኃይል የለኝም እኔ ብኖር ብቻ አይደለም ብሞትም ያንተው ነኝ ሁሌም ያንተነት ዛሬ ነው የገባኝ በእርምጃ ምራይ ከእንግዲህ ሲብቃ እጄን አንስቻለሁ በፈቃድ ምራው አንተ ያልከው ይሁን የፈቀድከው ይሁን ሁሉን ትቼዋለሁ ቀረኝ የምለው ቢኖረኝም አምላኬ ከአንተ ግን አይበልጥም ቸሩ ሆይ ከአንተ ግን አይበልጥም ሰራዊተ ሰማያት ብሎ በጸይተ አንቲ ሰማይ ዳግሜት ዲበ ምድር ዋህተ ምስራቅ ማርያም ድንግል ከብካብን ጾህ ወመራ ቅዱስ ነጸረ አብ ረከበ ዘከማኪ ፈነወ ዋህዶ ወተሰብአ እምኔኪ ሰዓሊ ለነ ቅዱስ በካሳው የድን ዘንድ ያጠፋው አዳምን ከላይ ተመረጠች ድንግል ማርያም ወደ ዓለም ሲመጣ የሞተ ሰው ወዶ ማርያምን መርጦ ነው ሊያድነን ተወልዶ ድንግልን መርጦ ነው ሊያድነን ተወልዶ ሰአሊ ለነ ማርያም ሀበ ወልድኪ መድህን ከመያድነን ምኩይ ሰይጣን የመድኃኒት ብልጫት የማትሰበር ለመድህን አለ ወነችው ሀገር አዳም ተመለሰ ወደ ጥንት ቤቱ ምክንያት ሆናለት ማርያም ለድህነቱ ሰአሊለነ ማርያም ሀበ ወልድኪ ግሮመ ከመያ ድነንም ይወትዳኪ ሀያል እግዚአብሔር እንዲያይ ወደ ምድር ከወደቀው ዓለም ተገኘች ያግዝ ያውቅበታልና ምርጫና ጥበቃ ከማይፀን ነው ያያት ለዚህ እንድትበቃ ያያት ለዚህ እንድትበቃ ሰአሊ ለነ ማርያም ንጉስ ከመያድነን መከራ ለፈጠራት አባት ሆነችው እናቱ ለምኝልን ያልነው ይሄ ነው ምክንያት ለምኝልን ያልነው ይሄ ነው ምክንያት ቀድማ ላወቀችው የአብን ቅዱስ ቃል ያንስባት ይሆናል ሳሊለነ ብኒ ሰአሊለነ ማርያም አበ ወልድኪ መድኅን ከመ ያድኅነነ ሰይጣን ለከበረች ድንግል ጌታዋን በመውለድ የሚያስደንቅ አይደለም ዓለምን ማማል ስለ ጌታ ኢየሱስ በደንብ የምታውቁ ያገኘንበት ማይጸኗን መርቁ ያገኘንበት ማይጸኗን መርቁ የሰማዩን መና ላስገኘች እናት ትዝብት አይሆንም ብናና ንቃት ትዝብት አይሆንም ብናና ንቃት የወለደችውን እንደ ማናናቆ ያስተረተብናል ጌታውን ካልናቁ ያስተረተብናል ጌታውን ካልናቁ ለነ ማርያም ሀበ ንጉስ ከመያድነን መከራ ስጋውን በማሳው መሃል ቆሞ ይተክዛል። ለካ የዘራው ዘር ጠጥቶበታል። ቡቃያውን በእሾ መሃል ይፈልጋል። ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል ሊያርም ነበር የመጣው ፍሬ ሊያገኝ ካዝመራሁ ግን ደግሞ ቀረ ገበሬው ግን ደግሞ ቀረ ገበሬው ያ ገበሬ ምን ሆኗል ዛሬ ከማሳው መሃል ቆሞ ይተግዛል ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል ቡቃያው በአለቱ ላይ ይፈልጋል ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። ካለ ዲሆን የዘራው ዘር ከሾማል ወይስ ከመንገዳል? ያለ ትርፍ የቀረው ያርሶ አደር ያ ገበሬ ምን ሆኗል ዛሬ ከማሳው መሃል ቆሞ ይተክዛል ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል ቡቃያው በመንገዱ ዳር ይፈልጋል ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። አሳዘነኝ ያ ገበሬ ሲያርስ ከርሞ ጠምዶ በሬ ቤቱን ገባ ያላንዳች ውጤት ያለ ፍሬ ያላንዳች ውጤት ያለ ፍሬ ያ ገበሬ ምን ሆኗል ዛሬ ከማሳው መሃል ቆሞ ይተክዛል ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። ቡቃያው በእሾሁ ላይ ይፈልጋል። ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። ካለ ዘርቶም አላደገ ትንሽ ሸኖ ተወለገ የሾም ላይ ሾሃ አለቀ የመንገዱ ወፍ ለቀመው የመንገዱን ወፍ ለቀመው ያ ገበሬ ኖሯል ዛሬ ከማሳው መሃል ቆሞ ይተክዛል። ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። ቡቃያውን በአለት መሃል ይፈልጋል። ለካ የዘራው ዘር ጠፍቶበታል። ከዘሩ ነው እንዳንል ዘሮስ ንጹህ ነው የሚበቅል ለካ አፈር ነው የሰው ፍሬ እንዲያገኝ ከድካሙ ለማፈር ነው የሰው ጥቅሙ ፍሬ እንዲያገኝ ከድካሙ ያ ገበሬ ምን ሆኗል ዛሬ ከማሳው መሃል ቆሞ ይተክዛል ለካ የዘራው ዘር ጠብቶበታል ቡቃያውን بأشوم هالي بعلات ولاعي بمن قالوا دار يفلقاني لكا يا زر عوزر طبتها Mm-hmm.